Здравствуйте, уважаемые коллеги! Приветствую вас на канале Wiring Board Point и сегодня мы поговорим о подключении контроллера. Первое, о чем я хотел бы упомянуть, это подключение питания к контроллеру. Разработчики предусмотрели несколько вариантов э, такого подключения. Первое из них это Пальчиковый разъем сбоку разъема предусматривает подключение обыкновенного блока питания, а, скажем, вот такого типа, со штырьковым разъемом. Очень удобно, в розетку втыкаешь, а, подключаешь к разъему сбоку и можно работать. Следующий вариант – это стационарное подключение. Для этого предусмотрены клеммы в верхней части контроллера и уже сюда вы с помощью пружинных контактов можете зажать обыкновенные провода, которые подают от стационарного же блока питания э, напряжение от 9 до 24 вольт. Как правило, мы используем в своей работе либо 12 вольтовое напряжение, либо 24 вольтовое. И про третий способ э, я хотел бы упомянуть, это э, довольно-таки экзотичный, наверное, и редко используемый, но тем не менее об этом можно знать, это подключение по попои через разъем Ethernet. Возможно, кому-то это понадобится. В моем случае я сейчас использую 12-вольтовый блок питания, который дает ток 0,65 ампер. Этого вполне достаточно для того, чтобы запитать контроллер и все системы, включая э, GSM модуль э, и внешние какие-то модули, которые могли бы нам, могут нам потребоваться в дальнейшем. Итак, включаем разъем и подключаем к источнику питания в розетку. Следующее, что нам необходимо сделать после подключения питания, это подключить контроллер к локальной сети. Для этого я использую кабель Ethernet и подключаю его к первому порту Ethernet контроллера. Отлично, наш контроллер готов к работе и запускаем его кнопкой включения, которая у меня имеется на передней панели корпуса. контроллер начинает загружаться и мы подождем пока он завершит это действие. Поначалу он горит красным огоньком, потом начинает мигать, это э, осуществляется загрузка системы Linux. И как только он начнет мигать постоянно зеленым огоньком, это значит, что система готова к работе. После подключения контроллера в локальную сеть мы можем открыть наш браузер и там набрать новой страницы адрес роутера для того, чтобы понять, какому, какой адрес сейчас присвоен Итак, в списке подключенных устройств э, наш контроллер роутером назначен на адрес 192.168.1.35. Именно этот адрес мы сейчас и наберем в адресной строке браузера. И вуаля, мы видим, что нам открылся веб-интерфейс контроллера, и мы можем производить с ним действия с э, настройкой, просмотром данных, э, считыванием, управлением. А, первое, что я предполагаю, вы откроете, это вкладку Devices, потому что здесь именно э, сведены все данные, получаемые контроллером от внешних приборов, от внутренних устройств по системе MQTT, и мы можем Включать, выключать э, выключатели, смотреть какие температуры, показания, какая присвоена. А, вот, кстати, смотрите, а, здесь есть э, адрес 192.168.42.1. А, я бы рекомендовал его запомнить, потому что а если мы не хотим подключаться все время поводным интерфейсом к роутеру и смотреть веб-интерфейс э, через э, это соединение, то мы можем э, в настройках нашей сети просто подключиться к этому адресу через веб-соединение, Wi-Fi соединение. Для этого необходимо зайти в настройки Wi-Fi, посмотреть доступные Wi-Fi сети, и найти включенный компьютер Wiring с его серийным номером. Подключаемся. И после подключения к компьютеру по Wi-Fi мы набираем в адресной строке браузера 192 168 42.1. Это по умолчанию установленный адрес для контроллера. И вот мы, видим, опять попадаем а, в веб-интерфейс нашего контроллера, только уже без проводов. Это намного удобнее и может быть использовано в процессе отладки, как на объекте, так и в лабораторных условиях. Пользуйтесь! На этом пока все. А в следующем видеоролике мы с вами рассмотрим возможность подключения контроллера по Wi-Fi к роутеру а, в локальную сеть, а также подключение компьютера к контроллеру по последовательному порту. Счастливо!